है सवाई मानसिंह स्टेडियम पूरा जगमगा जाता है रोशनी से बुझी हुई राख नहीं मैं अमरदीप हूँ बुझी हुई राख नहीं मैं अमरदीप हूँ वतन पर जो मिट गया मैं वो अमर शहीद हूँ सो so आज मैं आपको लेके आई हूँ अमर जवान ज्योति दिल्ली का नहीं जयपुर का जयपुर के अमर जवान ज्योति पर आज मैं आपके साथ आई हूँ जो कि डेडिकेटेड है हमारे उन शहीदों के नाम जिन्होंने अपने वतन को अपने से ऊपर समझा सो so, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं एंड आई एम श्योर आप सब लोग अपने देश से बहुत बहुत बहुत प्यार करते हैं मैं भी बहुत प्यार करती हूँ सो so, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए है Amar Jawan Jyoti true tribute to our real national heroes great design calm place located at the heart of the city The Amar Jawan Jyoti was built in order to commemorate the martyrdom and bravery of Jaipur soldiers who laid their lives for the sake of country. यहाँ पर आपको एक अपटर्न राइफल दिखेगी which is enveloped by war head covering Amar Jawan Jyoti unveiled की गई थी 1972 में प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शाम के टाइम तो अमर जवान ज्योति की खूबसूरती देखने लायक होती है it is true that there are many Jaipur tourist places but Amar Jawan Jyoti is a must addition to Jaipur tour packages this place is well maintained and beautifully design it's a must visit for history lovers this place is super informative as well यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम जहाँ मैं आपको अभी कुछ ही देर में लेके चलूंगी यहाँ पर हमारे शहीद जवानों के नाम भी इनग्रेव्ड हैं as a mark of respect there is no greater sacrifice known to man other than giving one's life in the defence of the nation I salute to our martyrs may the soul of all the martyrs rest in peace दिल से निकलेगी नमर कर भी वतन की उल्फत दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी और अमर जवान ज्योति की बिल्कुल बैक साइड पे आप देख रहे होंगे ये है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर का बहुत फेमस सवाई मानसिंह स्टेडियम जहाँ पर आए दिन क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं शाम को साढ़े सात से आठ बजे तक यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है हिंदी में और आधे घंटे के गैप के बाद लाइट एंड साउंड शो होता है इंग्लिश में और जिसमें बताया जाता है हमारे वॉर हीरोज़ के बारे में और ये जो सारा आप अमर जवान ज्योति देख रहे हैं पूरा जगमगा जाता है रोशनी से पहले क्या था कि यहाँ पर जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं यहाँ पर देख के लोग इस लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करते थे लेकिन बाद में यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया उसके बाद अब लोग सामने आप देख रहे हैं वो स्टेयर्स जो बनी हुई है वहाँ पर बैठ के इस लाइट एंड साउंड शो को इन्जॉय करते हैं ये जो बिल्कुल सामने आप एक ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये है विधानसभा और Amar Jawan Jyoti is located at the Janpath near विधानसभा तो चलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम में इस वॉर म्यूजियम का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा जो वॉइस डिस्क्रिप्शन दी गई थी हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी वॉरियर्स की आपको पता है this literally gave me goose bumps walk through war museum बहुत ही अच्छा है स्पेशली अगर आप यहाँ अपने यंग किड्स को लेके आएँ It will help them learn about the sacrifice our armed forces and soldiers have made for the country. Absolutely amazing, showcasing via statues, models and videos. One of the most spectacular must visit place in Jaipur. अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर किस टाइम आया जाए आप यहाँ पर 24/7 एवरी डे विजिट कर सकते हैं और यहाँ आने के लिए आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी पड़ेगी data. The Indian Navy strategically blockaded the enemy's ports while Indian Air Force crippled them from the skies. and Basantar and Longewala in the west. India's tricolor proudly fluttered on hitherto foreign lands. as 93,000 Pakistani soldiers, led by their commander, Lieutenant General E.A.K. Niazi, surrendered before the might of our forces. This war memorial represents the sung and unsung heroes of our independence struggle. मतलब यहाँ आके जो मुझे फील हो रहा था ना उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती और इसी के साथ देश जोश और पीछे किए हैं हर हिंदुस्तानी ने गर्व से सर बचा करके पाए हमारे जवान ने दुश्मनों का डर कर मुकाबला किया और इतिहास गवाह है कि आज तक ऐसी ऊंचाई पर फिर कभी टैंक युद्ध नहीं भारतीय सेना ने दुश्मनों को यह स्पष्ट कर दिया कि देश की अखंडता और गौरव को बनाए रखने के लिए वो अपनी जान as Massa wept, and Bamsa stood silent and big as Banner, in a hail of tears, cried, happy faces from Kutch to Arunachal. यहाँ आके ना मुझे इस बात की रियलाइजेशन भी हुई that we are living this peaceful life because of our soldiers who are on the boundaries to protect us from the external enemies मतलब कितना जोश कितना जुनून कितना प्यार होता है इनको अपने देश के लिए शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था लेकिन मैं एक्साइटेड थी लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए और थोड़ी थोड़ी लाइट्स तो ऑन होनी शुरू हो गई थी ये देखिए लेकिन आ, मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा और पास जाके शूट किया जाए wow these bright unswerving flames are proof that heroes don't die they live through their words and deeds this place is also called a flame of immortals light and sound show देखने के बाद मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ हालांकि मन तो बिल्कुल भी नहीं था घर जाने का <laughs> और सामने मुझे दिखी विधानसभा की खूबसूरत सी बिल्डिंग रोशनी में नहाई हुई सो so गाइस ये था मेरा आज का वीडियो शूट करते हुए कितनी बार मेरी आंखों में आंसू आए बहुत ही प्राउड फील हुआ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना शेयर कर देना जय हिंद जय भारत